Kalian butuh sebuah pasukan untuk menghentikanku. tubuhmu adalah titik lemah. Nangis seperti sebuah puisi, tetapi membara di dalam hati. slain. An ally has slain the turtle. <laughs> Seluruh bagian tubuh adalah titik lemah. api membara di dalam hatiku. Kalian butuh sebuah pasukan untuk menghentikan. Launch attack. Tenang seperti sebuah puisi, tetapi membara di dalam hati. Initiate retreat. yang menakuti. Kematian sekaligus harusnya. An enemy bagian tubuh adalah titik lemah. Kalian harus memastikan untuk menghentikan seperti sebuah puisi, tetapi membara di dalam hati. sekalipun. Salem Hospital. Initiate retreat! Initiate retreat! Ally has been slain. Initiate retreat! Initiate retreat! Enemy double kill! Ha ha ha! Initiate retreat! Our turret has been destroyed. seperti sebuah puisi Tidak ada yang menakutiku, bahkan kematian sekalipun. Hahaha, seluruh Your team destroyed a turret. menakutiku, bahkan kematian sekalipun. You destroy the turret. seluruh bagian tubuhmu Retreat! Request backup! victory